头先阿爷收到金山人碎路冇电话，话小燕飞走咗啦。小燕飞系番禺县市桥镇人士，佢乡下旧摆最出名蜡烛，佢原名叫做冯燕平，响中华民国二十年开始响省城歌坛唱嘢，识咗响法院打工的四眼王，收佢做替女。 重力捧退场，后来四眼黄调咗去潮汕打共产党，佢跟咗鬼马哥后张月儿去安南、上海揾食，佢的字后越唱越红，再嚟香港。张月儿发起响中华民国二十八年七月七日礼拜五晚，响先司公司天台花园。 果间文员酒家为中华民国抗日而唱筹款，小燕飞、胡美伦、张惠芳、小明星、小香香、雪娴、郑霞、小桃、俏儿、碧云、小芳、飞霞、佩珊、新月、小英、蝶儿，一大班歌伶参与玉歌，音乐拍和有司徒文心、罗汉中、罗伯霞。 朱剑雄、朱百良、高容升、谭佩云、梁瑞祥，果市的飞就贵啦，最平都要一咸笼，跟着两蚊、五蚊，最贵十皮。小燕飞由于人靓、波大、落大、声甜，得到矿山少睇起，娶佢做田房，入屌夜屌，响农历八月十五。 中秋字先生咗一个女，叫做邝月圆。然后佢响萝卜头打到省城，又生咗一个仔，就叫做邝战。个子小燕飞为咗帮小明星返省城，啱小明星响澳门新马路平安戏院，一连七马登台。佢为人豪爽，俾人封咗路家平做绰号。